中国不吃这一套， <laughs> 咱们中国不吃这一套。中国吃。我我我支持新疆棉花。中国人除了天上飞的、地上爬的，除了凳，除了那个火车， <laughs> 全都赤脚的，除了凳子，其他都吃，这个都吃，老莫都吃。 <laughs> 不要吃我。咁虽然系点咧，咁三月二十四日至二十五日啦，瑞典服饰啊？之后就出名嘅 H and M 咧，就因为新疆问题而推荐。

但是有一点是肯定的，现在中国老百姓不允许一些外国人一边吃着中国的饭，中国的饭。等一下，一现在中国老百姓不允许一些外国人一边吃着中国的饭，一边砸着中国的碗，一边吃着中国的饭，一边砸着中国的碗。你们马在呢湖南，点解用湖南话去呢演绎啊？中国，这个广东话，广东话的东下，中国的史上就在这。 不需要我们去专门搞什么写写写写些，不 <laughs> 是在搞那个东西，砸中国，吃中国饭，砸中国碗，不来把你们捞。 <laughs> 一边吃中国的饭，一边砸中国的碗。